Sekarang kita lagi di pantai nggak tahu nih nama pantainya apa ya. Soalnya nggak ada petunjuknya nih nama pantainya apa. Tapi di balik sana itu ada namanya Pantai Menganti. Itu lagi terkenal sekarang di apa? Ya di blok-blok Pantai Menganti, Pantai Cantik di Bumen udah mulai rame ini partner gua yang mencari pantai perawan di sana kita bisa diriin tenda buat ngecamp so buat gembel lo mesti nyobain pantai ini karena ya moto kita kita selalu mencari pantai perawan men lo lihat aja nggak ada sama sekali orang-orang yang berkunjung cuman kita doang padahal ini weekend padahal ini hari Sabtu bayangin aja so buat personil para gembel-gembel No, lo lihat no. Pantainya sepi kan? Buat personil para gembel-gembel, next time kita mesti camping di sini. Kita nikmatin alam indah kampung gua, kampung Kebumen yang masih alamnya wow, jalurnya mantap.